алейкум туғандар мен бүгін да бір қысқа өзімдің жеке пікірімді жеке ақтан бектік. пікірімді айтып шығуға мындай бір жүрегім чылап, чыдамым кетпеді жетпеді ұншықпай отырамын ислам дінінен айланса болады қараңғылық Миң академиялық білімі болса да ислам дининен 60 миллион айналып кетсін ислам дини бізге бір маданиятты үйрөткөн ата бабабыздан бері бір маданиятты сіңіріп келген бізге адамдың қылықтары менен анын абыройы екі башқа нерсе. адамдың қылықтары жорықтары күнөөлөрү ката иштери татыктуулугу сапаты башка аны башқа макулуктан адам қылып, аброй беріп жаратқан башқа мәселе Адамдың аброю кыйык Башқа бирөөгө арам ал қапыр болсын, мұсылман болсын, мушрик болсын, екі жүзді болсын, коррупционер болсын, қылмышкер болсын. анын абройы арам башқа бирөөгө аны тілді, аны жамандоо аға ақарат келдіру аллах алдындағы чоң күнә жана қиянаттық болып есептеледі аллахтың мақұлығына қылынған қиянаттық болып есептеледі бирок ал егер кер болса аны жазалаш керек жаза өлтіргенге чейін болады бирок абейірін бұл деген сөз емес абейіріне шек келтір деген сөз емес ислам мұны бөліп қарайды қылмышы үшін жазалайды Бирок абиріне тийбейт Абиріне тийбейт жазалайт жана абиріне тийбейт мен мыктыбек арыстанбек өзүмдүн блогторумда көбінше адамдардың жеке сапатын аллах таала жаратқан адам қатар, аның эзилүүсүн аның ішіндегі қайғысын бөлүшкөнгө әрекет кылам жазасына жана сапатына мен аға. коррупционер бе мамлекет жазаласын мен аға эч кыпындай да каршылыгым жок жазасын алыш керек кылмышкер бирок адам катары анын аброюн сактоо бизге мусулмандарга аманат болуп эсептелет капырдын да аброюн сакташыбыз керек адамдык аброюн жылаңач чечилип калса үстүбүздөгү кийимибиздин жарымын берип орошубуз керек жылаңач абратын кандай мунугуну түшүнбөгөн караңгылыкка жеттик адамдын эң улуу макулуктун абырой менен кылыгын аралаштырдык да ал бир нерсе болсо аброюна шек келтирме эй туугандар биз кудайдан коркпогон эл болуп калдыкпы эй туугандар ушундай да ушундай да төмөн кеттикпи билбей калдыкпы ушуну кандай бул мени эч ким көрбөйт экен деп эле ар кимге акарат кыла беребизби ойлонбойбузбу бир видеону эгерде бир көргөндө акыл жетпесе эки жолу көрөлү эки жолу түшүнбөсө үч жолу көрөлү мына интернет бизди аябай жеңил параз кылып коюптур ушундай болуп калыптырбыз түшүнбөй турган болуп калыптырбыз эки үч жолу көрөлү эмнеге бизди жерде эч ким көрбөйт экен мейли жазып коебуз ар нерсени сөгүнүп акарат кылып акыретте бизди көрүп турат да аллах таала периштелер азыр көрүп турат акыретте биз жооп беребиз да буга качан гана сот ууру деп тан алса коррупционер деп тан алса камаса биз каршылыгыбыз жок бирок адамдык аброюна шек келтирүүгө жол койсок биз өнүкпөгөн эл болобуз каргыш тийген эл болобуз өзүбүздү кыргыз элин ушинтип жок кылып келатабыз мына интернет бүт дүйнө жүзүнө тарайт кыргыздар өзүн өзү кемсинтип сөгүп өзүн өзү ушинтип жок кылып аброюбузду төгүп атпайбызбы уят барбы манас атабыз айтып атат курадым деп атат біз шашы отпайбызбы қандай жақсылық болсын бізде қылмышына жараша жазасын алыш керек жетішкендігіне жараша сыйлығын алыш керек ал анын дүние танымы тәртиби өзүнүн адеби ал анын башка маселеси бирок адамдык сыпаты ар бирибизге аманат болуш керек эй мусулмандар біз үшіні білмесе қандай мұсылманбыз біз қандай мұсылманбыз да адамдың кем болғанына қарап тұрып абири аллах алдында жоғары тұрғандығын қандай білбейіз үшіні аллах таала биздин абирибизди жоғары қылған үчүн периштелерди сажда кылдырбады беле бізге именно шайтан бізге сажда қылбай біздің абыройымызды тан албай койгон үчүн капыр болбоду беле эмнеге биз бири бирибиздин бирибиз аброюбузду төгөбүз окшоштукту карагылачы мындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатады кабаның орап кеткені жақсы мұсылмандың бір тамшы қаны тамғанша деп айтады бұл біздің қанымыздың иықтығы емес пе сахабалардың жасаусында тарихтағы мұсылман батырлардың біздің ата бабаларымыздың нарқында жасаусында бар нәрсе ғой бұл атаңды өлтіргенге енеңді бер деп атпайбы же бұл коррупцияны кечир дегені бе же коррупционерди өлтүр дегениби бул такыр башка маселе туугандар ушундай жөнөкөй мәселелер чаташтырып ушундай тайыз болып кеттік кеттикпи мен айтып атам мен бир кезде текебаевди да адамдык мунарадан айтқам. пенде катары мынау адам жакшы адам деп кылмышы болсо балким отырғандыр жазасын алар деп айтқан садыр жапаровты да айттым шықса мен қуанып ушул бір адам бір аллахтын пендесі эркиндикке чыкканына адамша қуанып жетине албай колун кысам дедім. Бірақ кылмыштары бул башка маселе жеңиштери башка маселе кантип биз ей, ойлардың. ойлардың биринин мүйізі сынса миңдин мүйізі сыздай деген ойдың ей біз пенде мусулмандар кантип бирибиз бір түшкіндікке түсті қалғанымызды нештеріміз сыздап айтырған болып қалды емнеге десе қараңғылық бізді қаптады біз жеке адамдық сапаттар менен жоруктарыбызды алмаштырып алдық жорықтар үшін қылықтар үшін қылмыштар үшін жаза башқа маселе аны алыш керек егер далилденсе ошондо да абройуна добу кетирбеген абалда адамдык урматын төкпөгөн абалда мынау жерден мени эч ким көрбөйт экен деп ақарат қылғандарды аллах налатына алсын аллах налатына алсын ақылына келбесе тоба қылбаса бір ғана өзінің ақыретін емес бүтіндей елдің абыройын төмен түсіріп жатады бүтіндей елдің абыройын төмен түсірген ушундай бір қапа болбойсуңуздар ушундай жеңіл ойлуу адамдар пайда болды қашан біз тәрбиеланамыз туғандар ата бабаларыбыз тарбиялап тәрбиелап келмеді бізге көрбей дегенде эле ар нерсени жаза беребизби бирок ишенип коюңуздар көргөндө деле биз бир нерсе дебейбиз аны алдыбызда туруп деле кылгысты кылгандар бар бирок эмне кереги бар сага бирөөнүн аброюна доо кетирүүдөн эмне кереги бар эмне аброй бар мындан тетирисинче биригип бирибизди бирибиз жаманыбызды да башканын алдында Жақшы бұл бұл жақшы деп абыройыңызды бе қылмыш үшін жазалансын дағын бір жолы айтамын араластырма қылмыш менен жаман адам да жаман адам да қылмыш қылышы мүмкін жақсы адам да қылмыш қылып қоюшы мүмкін жаза жазатайып дейді өмірінде бір да қыпындай бір қылмыш қылбаған адам сөйлесінші мен шықпай қалайын кемімізде қылмыс жоқ бардығымыз қылмысшы қылмыскербіз кемел мейлі мемлекеттің мыйзамын ей аллахтың алдындағы мыйзамды қантип бұзып жатқандар жүресіңдер ғой бер да жолы мынау аллах жаратқан башыңды жерге сажда қылбай жүргенің қылмыш емес пе мейлі мыйзамды бұзбай жатырсың бұзбағаныңды да бір құдай біледі қарап көріш керек мыйзамды қандай жашап жатқаныңды кішкене құдайдан қорық та айланып кетейін ей адамдың жеке сапатын құдай сақтасын дол кетірбе өзіңнің абыройыңды биік болсын менден тарағандар кемсінбесін менден тарағандардан тарағандар да ұлы абыройда жашасын десең сен біреудің абыройына дол кетірбе сөкпе аны қылмыш қылған болса қолдан жетелеп апарып сотқа бер милицияға тапшыр қошылып қору аны түрменің алдында шығып кетпесін мынау атылдық позицияң бирок аброюна карап келтирбей түшүнгөндөр түшүндү түшүнбөгөндөргө эй таң калбагыла мен комментарийлердин баарын фильтрге койгом ушунчалык да тайыз болот экен мен ушул акарат кылып жазсам чыгарат деп ойлойт окшойт альхамдулилля жаман комментарийлер чыгарбайбыз менин каналымдан жаман комментарий чыкпайт бирок мен го себебин кылдым канча себебин кылбаган адамдардын аброюна силер жолында төгіп салдыңар мен сөзді кімге айтып отырсам өздері біледі аллах сілерді налатын алып жүрбесін ете арт